quería dinero y yo Yo te hablo de ser sincero, pero tú ya no puedes creerlo más, mi amor. Siempre he sido puro. sincero, pero tú ya no puedes creerlo más, mi amor. Siempre he sido puro y bueno, you know. Pero solo quería dinero y show. Yo te hablo de ser sincero, pero tú ya no puedes creerlo más, mi amor. Siempre he sido puro y bueno, you know. Pero solo quería dinero y show.